שתיים, שלוש, זה הקצב! שתיים, שלוש, זה הקצב! שלום, אני מתן, נעים מאוד. תן משפט על עצמך. אני אוהב אה, הליכות ארוכות על החוף, אוהב לאהוב את החיים, וברוך השם, עדיין רווק. די. אף אחד לא רוצה אותי. אנחנו נמצא לך מישהו. אתה תמיד אומר את זה ואתה משקר כל הזמן. ובוקר טוב לאפה. אתה מוותר streaming live? בואנה אתה זריז, בן אדם. אתמול היה בלאגן, אבל היה כיף. יצאנו נגרים רצח. אז בוקר טוב חברים, כאן סער קליזו, וקודם כל אני רוצה לאחל יום קסום לכולם. יום מלא באנרגיות ו vibe... vibe חיובי. vibe אמיתי, vibe שעושה אושר בלב, vibe שיגרום לך לראות... קשה לי להמשיך אותו. לראות את החיובי. <laughs> כל כך אסוציאטיבי למות. <laughs> זה חבורה של טיפשים. מכירים את האנשים האלה שעושים לך את הפאנץ' בדיוק כשאתה מגיע לרגע הזה? תגיד, אתה רעב מתן? אתה רוצה לאכול? בוא, בוא נלך לאכול. בוא נלך לאכול, אחי, יאללה, בוא. מה רצית להגיד? לא משנה. <laughs> זה מתאים לא, לא, לכל המקרה הים. זה מתאים לי עם הטופ. אז קמתי הבוקר, לא עם יפה, כי הכל כבר מוכן, הבית מסודר, יש את העיצוב של הציורי קיר, הבריכה מוכנה, וכמובן הקולקציית קיץ החדשה של מייבב שהשקנו אתמול, היא זמינה עכשיו באתר שלנו, myvibeshop.co.il. אה, אז אחרי שכל זה קרה והתמלאתי בתחושה טובה, הרגשתי שמשהו חסר לי. חשבתי וחפרתי עמוק עמוק בתוך הראש המעורפל שלי, הגעתי למסקנה שחסר לנו את גל. אני פה חיים שלי, אני לא חסרה לשום דבר. אתגר, אתגר, לא אתגל. הגעתי למסקנה שחסר לנו אתגר. אתגרים זה תמיד טוב וקצת תחרותיות לא תזיק לאף אחד. מי שזוכר יש את אתגר האבטיח שעשינו שנה שעברה. והיום החלטנו לעשות את זה שוב, רק בווריאציה קצת שונה. משהו יותר אתגרי, משהו יותר תחרותי, משהו של בוא נתחלק לשני סקוואדים, ואז נעשה את האתגר, ומי שמנצח מנצח, ומי שמפסיד צריך לקבל עונש. כן, גם, תסבירי את האתגר. אוקיי, ככה, יש שתי קבוצות של מישהויים, וכל מי שרוצה לנצח את המישהו השני. יש אבטיח אחד לכל קבוצה. טוב, אז כמו שגל אמרה, אם הצלחתם להבין, אנחנו הולכים להתחלק לשני סקוואדים ולעשות תחרות בינינו. מי מפוצץ את האבטיח ראשון? אה, או את הראש של מתן. או את הראש של מתן. אתה רוצה במפר בכל הכוח? לא, לא, לא, לא, לא, לא. תפסיקו ילדים, יש פה אדם מבוגר באוטו. כמה כוח יש בבחורה אחת, וואו. יש לו רעש טוב, תקשיב. הוא טוב? אבל צריך לעשות את האוזן, היא סתם דופקת על זה. יאללה, אתה פרזנטורית של הבננות? בננות מסכינו. זה תשע קיבה. נולדתי 2,600, אתה נורמני? אבל סתימו, באמת, נראה מי מנצח, קדימה. בואו לא נעזור. אה! יש לנו את האבטיחים, שזה כבר התחלה טובה. גל ומתן, כמו שאתם רואים, הם בשקט. הם פתחו אתגר במקביל, ואנחנו עכשיו נצטרך להביא את הגומיות שלנו, שאיתם נוכל לברוזז את האבטיח. איפה נעשה את זה? אני לא יודע אם ניסע למקום אחר או שיש פה גומיות. מילה אחת, כסף. כסף, קטן, פיצי, אגורות. כסף קטן. קצת כסף, הנה על רב רבאק. <laughs> אה, מוזלים. רגע, מי נשמר? מתן? כן, מה כן, אני מקבל? לא יכול, הוא לא מבין רמזים, הבן אדם הזה. טוב, אז אנחנו בבית, יש לנו את הכל, גם את האבטיחים, גם את הגומיות, אבל חסר משהו. עדיין מרגיש שחסר משהו. בשביל לשחזר את האתגר כמו שצריך, אנחנו צריכים גם את האתגר וגם את המשתתפים. אבל... מה, אחי? איפה השאלות של המזגן? שם, מקהלת הגיטרה. אה, מה אמרתי? צריך גם את האתגר וגם את ה... יואו! הג'ף החדש! אה, אז כמו שאתם רואים חברים, גם סמולקין וגם ליזה באו להשתתף איתנו באתגר. הם היו פה במסיבת בריכה שעשינו לפני שבועיים, שלושה, ויצא לנו לדבר, לצחוק, לבכות, לעלות נוסטלגיות. אז מה קורה פה, ליזה? וואי, אח שלי, איזה כיף להגיע לווילה. מה, נתחיל לפוצץ אבטיחים? נתחיל? היא בעצבנית, מה, זה מצחיק? אמרת שיש אבטיחים, לא לפוצץ אבטיחים. מי נגד מי? רגע, המפסיד מה עושה? אני מחליטה כי אני לא משחקת. תחליט עכשיו. מה? שואלת אותי, את אומרת? <laughs> מה עושה המפסיד? אנחנו בדילמה פה, אנחנו לא יודעים מה עושה המפסיד. או! מגניב. טוב, אז הולך ככה חברים, פשוט מאוד. אני, סמולקין וליזה, הצוות הישן של מאי והאיב נגד, מתן, קטרי, לירז, וגלי נערת הגומי שלנו, היא בעצם תהיה שופטת, היא תראה שאנחנו לא מרמים, והמפסיד יצטרך להעלות תמונה מביכה לאינסטגרם כעונש. אז שיהיה לנו בהצלחה, ובואו. נעשה. דקות. חמש חבילות. תפסתם את הראש? מוציא אותו. אה, עשיתי ציפורניים. אה, הוא מתחיל לבלוט, הוא מתחיל לבלוט. מה אתה משקר? איזה שקרנים. אני קובעת מה יקרה. למה? אבל למה לא שתיים? מה? שתיים, אתם לא, זה לא מתקדם לשום מקום, מה הולך פה? תפסיק להסתכל עליהם כבר. יאללה, יאללה, יאללה, יותר מהר. וואו. גל. מה, עכשיו עליי להתפוצץ? מה אתה עושה, שר? <laughs> עכשיו הוא עליי. אל תתכופף, אני מביאה לכם. שתיים, שלוש, זה כסף, שתיים, שלוש, זה כסף, קדימה. אני בונה על הלחץ של הדבר הזה. לא איפה הסכין? לא! נו! אני גם רוצה בננה. סיימנו פה לא שלוש שקיות. יואו, יש שם לחץ, יש שם לחץ. יאללה, יאללה, יאללה, הם עוקפים אותנו, הם עוקפים אותנו, שר! זה עף לי לפנים, אני מרגיש את זה כבר. אני לא מבינה כמה דקות אחד עבד אה, כי הם הביאו דלי ואנחנו לא... מה אתה רואה פודלים? מה אתה ממציא? מה קשור? אתה לא מסתכל. תכוון אותי שמאל. תכוון אותי, אני סומך עליך. אומר להתפוצץ זה כנסים בתוך האוזן, אני לא יודע איזה חלק מהפנים מכוון. זום עלינו, יש פיצוץ. הנה זה מתפוצץ עוד שנייה. בוא, בוא, בוא, בוא. תמשיך. זה מתפוצץ, זה מתפוצץ. וואו. מה את עושה? תמשיכו, תמשיכו לעשות. אה, נמשיך לעשות? כן. סבבה, תן לי רגע. תפסידו בכבוד בבקשה. ניצחנו! לא יודע אם ראיתם, אבל אנחנו ניצחנו. לא, יואו, אתם קולטים? וואו! זה פה, זה בגנטיקה, מה זה? We are the champions! זה עדיין זז, עדיין יש לו דופק, אחי. לא, לא בגיל בשביל האתגרים האלה, סער, עזוב אותי כבר. לא יודע, התפוצץ האבטיח, כולם כזה, יאיי! ואני, דבר ראשון שעובר לי בראש זה מי ינקה פה. וואו, וואו, זה היה קשור, חברים, זה היה אינטנסיבי. אחי, כן, כן, בטח. וואו, איזה מגעילים אני אוכלת. איזה מגעילים אתה אוכל, אני אוכלת. אוקיי. אה, אמרת, אמרת שאת גם אוכלת. לא. נזרום אחרי פעם אחת. חבורה <laughs> של כלובים, בואנה, הדור של היום חולה נפש כולם, אה? ההפך, אני יכול להיות אבא שלך, שמעת אותי? חבר שלך פה אוכל בלילות שהוא החליק עליהן, ואת יוצאת עליי. אני לא רוצה להישאר בבית. נו, מתן, בוא לפה, מתן. לא מבינה שאני אוהב אותך, את לא מבינה את זה? כמה אני יכול להגיד את זה? טוב, אנחנו נדבר עוד מעט. ביי, סבתא. מה אמרת? כלום. לא. הפסדתם. אה, אה, אה? יואו, התמונה. אין לי טלפון, אני לא מוציא אותו, הוא לא מכיר. <laughs> אני נמצא לך. אל תתקשר אליי רגע. טוב, בסדר, מנסה להתחמק מהעונש שלהם, אין בעיה, קאטרי. Do it for the vlog. Do it for the vlog. זה לא היה צריך להיות תמונה, איך זה הפך לסטורי? מתי זה הפך לסטורי? זה תמונה. קאטרי, בוא לפה. קאטרי, בוא לפה. לא, אני מעלה, אחי, מה אכפת לי? נראה לך זה יפריע ל-300 עובדים אה, שלי? הנה, הנה, ברגע זה. Do it for the vlog. מוכן בלי עריכה, בלי כלום. נו, סע, קח לך, שכיבה, זה יוצא בול. סבבה? או, סגור, ככה <laughs> סגור. זה מה שרציתי, אחי. לעלות כן. לאינסטגרם. <laughs> באמת אבל? כן. אין כמו לנוח על הספה אחרי יום ארוך. <laughs> לא באמת. כן, כן, כן. יחשבו שאני ווירדו רצח. אומייגאד. תראה לי. אני לא יכול למכור פיצוצים. אז זהו היום חברים, אני סיימתי את היום שלי, אני מקווה שנהנתם ואני מקווה שחויכתם. הוולוג של היום היה די מוזר, כי לא ראיתי את סמולקין וליזה איזה חצי שנה, ופתאום לעשות איתם וולוג זה... זה הרגיש לי די מוזר. יצא לנו להיפגש כבר לפני שבועיים במסיבת בריכה פה שעשינו, וישבנו בסוף הערב, והעלינו נוסטלגיות, צחקנו, בכינו, ואני לא רוצה להישמע קיצ'י, אבל בסופו של דבר אנחנו העברנו תקופה ארוכה של חמישה חודשים אז, לפני שנה, והיינו כל יום אחד בתחת של השני, והיינו החברים הכי טובים, ופתאום לנתק מגעים, לנתק את הקשר הזה במשך חצי שנה ולהיפגש אחר כך, זה הרגיש לנו מוזר. ואני באמת שמח שעכשיו הכל טוב ושמנו בצורה בוגרת הכל מאחורינו, וזהו, אני מאמין שעכשיו אנחנו נתראה יותר ואנחנו נעשה יותר ולוגים ביחד. חלאס, כמה אפשר, מתקדמים הלאה. חברים, עדכון חם מהשטח, אני מחליף את הפעמון בשאדאוט. מי שלא יודע מה זה שאדאוט חברים, זה כמו פעמון, זה מין אזכור פרסומי כזה שנותנים בשביל חשיפה. והחלטתי לתת שאלותים לחבר'ה שהם פעילים ויוצרים תוכן מעניין באפליקציית ולוגר. השאדאוט הראשון הולך לארז 1221 אחד. ארז, יש לך אחלה של תוכן, תמשיך לדבר בפתיחות וליצור. חברים, אם גם אתם רוצים לקבל שאט-אאוט, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להוריד את אפליקציית ולוגר ולהתחיל ליצור. כמו שאמרתי, אני מטייל באפליקציה, אני רואה את הוולוגים שאתם מעלים, ומי שמעניין, אני אשמח לתת לו חשיפה. אני מזמין אתכם שוב להתנסות באפליקציה, אני צירפתי לינק למטה ב description, תורידו, תתנסו ותיצרו, ושיהיה לכם בהצלחה. ואני הולך לישון, אני גמור מעייפות ומחכה ליום ארוך מחר, אז אנחנו ניפגש בפרק הבא, חברים. לאהבתכם.